a Devesa da Rogueira é a xoia ecolóxica da Serra do Courel. Con 3 km cadrados de bosque primario e unha impresionante diversidade arbórea. A fauna non desmerece a flora. Os pequenos ríos que baixan formando fervenzas acollen especies endémicas no norte peninsular como o tritón ibérico ou a rapa tilonga. A Devesa protexe corzos, martas, donicelas, tourons, carduñas, gatos monteses e leiróns. Na parte baixa encontramos vegetación mediterránea con multitude de plantas aromáticas. A flora adquire tindiduras atlánticas e aparecen abeleiras, carballos e arándonos. O centro desta paraxe é un bosque fechado e sombrío, de gran riqueza, onde podemos ver freixos, faias, teixos, acibros, capudres e bidueiros. Aquí tamén se refuxia a fauna máis interesante do Courel. Por esta zona atópase a Cova do Vello con augas subterráneas e as Grutas de oso que están consideradas un habitáculo rupestre. Na parte alta da Devesa hai unha fonte con dous canos, por un brota auga limpa e polo outro, auga de color avermellada, polo seu elevado grao de componentes ferruxinosos. Esta paraxe natural sitúase nunha zona de terrazas glaciares. Nas inmediacións abundan os ríos e algunha pequena lagoa glaciar como a de Lucenza.